Ok, uh, otra pregunta que encontré en el otro hoy día es cuál es la diferencia entre 생선 y 물고기. <clears throat> y um, yo creo que aquí falta una, una palabra más que es oru. Uh, vayamos primero con el mulgogi. <clears throat> Cuando hay, mu- cuando hay varias palabras en, en un idioma, no siempre, pero típicamente, cada palabra eh, se usa mayormente en un contexto específico. Entonces, ah, y se usa mayormente en ese contexto y se puede usar en otro contexto también. Y cuando una palabra, bueno, <clears throat> entonces la palabra más común es mulkuki. Entonces, este es el concepto del concepto del, del pez está nadando el, típico es el mulkogi, que eso es ningún contexto en particular. Uh, se usa más en el contexto de la comida. La comida y, <clears throat> eh, la cocina y, todo eso. Entonces está el yache, kogi, sengson, etcétera y eh, ese es el contexto en que se usa típicamente, mm, pero se puede usar otras más también. Ah, y, y, al final está el Oryu. El Oryu, el contexto en que está es uh, ahí es un, es un chino que significa tipo, y se usa para clasificar la familia de los seres vivos. Entonces creo que el, reino orgánico, ¿se dice orgánico? Están los animales, vegetales, hongos. <laughs> no me acuerdo, pero había algo así. Y en los animales están los vertebrados, y los invertebrados, En los vertebrados están los mamá mamales, mamarios, mama no sé qué cosa. Están los peces y... Ay, no me acuerdo. Pero estas categorías en coreano está el Oryu, Choryu, el mamar es 포유류, 포유류. Esos son los vertebrados, ¿no? Entonces, cuando se usa en este contexto, se usa la palabra oryu. Entonces, hay un poco de eh, mm, un poco de overlap entre este, este término, este contexto, y el contexto de el contexto de, de, de la comida. Ah, porque a, veces la comida para escribir eh, cómo hay que tratar cierto tipo de comida se refieren a la clasificación científica ah, que existe. Entonces a veces se repite. Pero la, <clears throat> el término común es mukugi. ¿Habrá otras palabras? Así que eh, eso es.